Утгагүй шинэ жилийн баяр болгоцгоотой холбогдуулаад шинэ жилийн мэдчилгээний загвар хувилбаруудыг та бүхэнд үзүүлж байна. Доорх How to make Christmas craft paper craft ideas гэдэг өгөөдөр дамжуулаад интернетээс маш олон хайлтыг та бас хийх боломжтой.